Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Потрошитель 2008 и сегодня я вам покажу лайфхакинги в CSGO. Я шлюха, я шлюха! Всем привет, дорогие друзья! Я токийский гуль Задекси. Блять, Yes. <laughs> <laughs>